Porra! Porra outra, outra vez. vez. É sempre a mesma coisa! É impressionante! Olha! Hashtag esposa vai à missa com o marido. Não, não, não, não, não. Hashtag vamos à missa. Hashtag eu quero a primeira hóstia. Hashtag nunca pequei. Hashtag padre. Hashtag esposa. Não, não, não. Padre esposa não fica bem. Hashtag hum, eu amo-te. Hashtag... és linda. Hashtag és minha. Hashtag és doce. Hashtag és tudo. Hashtag vamos casar outra vez. Eu hashtag eu amo-te. Eu quero-te. Que seja o vosso nome. a nossa oração. Vem a vossa vontade. Estas cenas para toda a gente que está a casamento, gosto de Deus. hashtag para meu Deus. Adoro teu pão com manteiga. Hashtag adoro as tuas torradas. Assim, a maneira como é. fazes marmelada. Hashtag, hashtag, hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag reza por mim. Hashtag eu amo-te para sempre. Hashtag Cezinha, a minha princesa. Hum? <coughs> <coughs> <coughs> hum. Olha quem morreu. Lembra-se dele, o senhor tal? Oh, diabo. Era é mais novo do que nós. Isto agora nunca sabemos o dia da manhã, Zezinha. É, eu não sei, Léo. Mas esta noite nem dormi direito. Pus-me a pensar nas pessoas todas que conhecíamos aqui em São Mamed em festa. Já não está cá quase ninguém. Custa tanto ver toda a gente que conhecemos a morrer todos os dias. Parece que somos meia dúzia de nós e a criançada toda. E quando toda a gente à nossa volta é criançada, é porque está a chegar o fim. Olha, sabes, é muito bom ainda nos termos um ao outro, Zezinho. Temos de saborear o tempo. Graças a Deus que ainda vamos tendo alguma saudinha. É. Oh, oh, oh faz favor. Faz favor. Ele viu ou não viu? Uh, não sei, já deve ter visto. Oh Léo, vimos este café já há uns anos. Tu queres acreditar que eu nunca me lembro da cara deste fulano? Hã? Ah. Tá, o rapaz tem mesmo daquelas caras que te esqueces logo. Hum. É, agora que dizes, eu nunca consigo imaginar a cara dele. Que face! O senhor, como é que ele se chama? Senhor João? Senhor José. Senhor António? Senhor Zé Manel? Senhor Fernando. Não, não, é, não é o Sr. António? Mas e Sr. Fernando? Jacinto. Sr. Souza. Não sei. Não sei, não sei. Ficas Jacinto Souza então. Ah, ah, ah, eu, eu nem olhar para ele. Eu tento resistir, mas é tão genérico, tão genérico aquele Jacinto Souza. Ou melhor, quem é ele? O que é que ele acrescenta à nossa vida? Como é que alguém consegue não criar uma impressão. Eu não sei nada sobre ele. Nem o nome sabemos sequer. Fogo, nem o nome. És assim de Souza. Ah, pois é. Porquê é que continuamos a vir aqui sequer? Não temos uma única história interessante neste sítio. Não é? Parece que estamos presos no elevador. É que não é nada, mas não tarda muito para estarmos nesta página. Bom dia, Sr. Lelo, Dona Zezinha. O mesmo de sempre? Não, Jacinto. Hoje vamos mudar.